वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं अब्बास रज़ा और आप देख रहे हैं अब्बास रज़ा ऑफिशियल फ्रेंड्स अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐप है बाइनांस जैसे कि आप सबको पता होगा कि बाइनांस के ज़रिए ट्रेडिंग की जाती है एंड ये एक जानी पहचानी प्लेटफॉर्म है तो अब बाइनांस को यूज़ कैसे करना है लोगों ने इस पर कोर्सेज बनाए हैं कुछ पेड है कुछ फ्री है लेकिन बाइनांस के लिए कोर्सेज का कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से आप फाइव मिनट में बाइनांस फुल सीख सकते हैं और बहुत आसान आसानी से उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं फाइनेंस का फायदा यह है कि ये एक क्वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ आप बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है यहाँ आपके साथ कोई धोखा वगैरह भी नहीं हो सकता जैसे कि रिसेंटली पेस्लेश या परपाल वगैरह ने लोगों के साथ धोखा किया तो चलिए फ्रेंड्स मोबाइल की स्क्रीन पर जाता है आपको ए टू जेड फाइनेंस के बारे में बताता हूँ एंड आप ये वीडियो देखने के बाद फुल तरीके से सीख जाएंगे एंड आप एक्सपर्ट बन जाएंगे बाइनांस के तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं तो फ्रेंड मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ आपने सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है यहाँ से आपने बाइनांस को सर्च कर लेना है मेरे पास इंस्टॉल है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ तो फ्रेंड जैसे ही आप बाइनांस को ओपन करते हैं तो ये आपसे साइन अप मांगेगा आप अपने ईमेल या फ़ोन नंबर से इसको साइन अप कर सकते हैं अपने गूगल आईडी से भी इसको साइन अप कर सकते हैं मैं अपने गूगल से इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ एंड एग्री एंड शेयर पे क्लिक कर लेता हूँ अब फ्रेंड्स इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है वेरीफाई अकाउंट वेरीफाई अकाउंट पे जाने से पहले मैं आपको बाइनास की डिटेल्स बताता हूँ बाद में आपको वेरीफाई का भी बता दूंगा कि वेरीफाई आपने कैसे करना है तो फ्रेंड्स आपने लेफ्ट साइड पे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहे आपने इस पर क्लिक कर लेना है तो फ्रेंड यहाँ से आपके बाइनास का लाइट मोड ऑन है तो आपने सबसे पहले लाइट मोड को ऑफ कर लेना है एंड इस पर क्लिक कर लेना है तो अब हमारा बाइनांस प्रो ओपन हो चुका है लाइट मोड से हम हट चुके हैं ठीक है सबसे पहले फ्रेंड्स बाइनांस में हम कितने चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या कौन कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बाद फ्रेंड्स बाइनांस में हम कॉइन ख़रीदेंगे कहाँ से कैसे ख़रीदेंगे पाकिस्तानी बैंक्स में तो ये बैन है तो इसके लिए हमें क्या तरीका करना चाहिए तो सारी चीज़ें बताता हूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने चले जाना है होम में होम में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है जैसे कि बाइनांस टर्न फाइव रेफरल है स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग है अन है एंड मोर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर ट्रांसफ़र बाय क्रिप्टो एंड मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं ज़रूरी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ आपने चले जाना है ट्रेड पे ठीक है ट्रेड पे जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर पहले ये सिखाता हूँ कि आपने कॉइन्स कैसे लेने हैं अपने करेंसी को कॉइन में कैसे एक्सचेंज करना है तो सबसे पहले ये सीखते हैं ट्रेड्स में आपने चले जाना है ट्रेड्स में जाने के बाद पी टू पी पे आपने क्लिक कर लेना है अब आपने क्या ख़रीदना है आपने यू ख़रीदना है बी ख़रीदना है बी ख़रीदना है या इथीरियम ख़रीदना है तो आपने जो कोइन भी ख़रीदना है उसके मुताबिक आपने सर्च कर लेना है यहाँ पर मैं यू में इंटरेस्टेड आपको भी मेरा मशवरा है कि आप यू एस ख़रीदें क्योंकि एक तो ये स्टेबल कोइन है इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी प्राइस कम है तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स पी में आने के बाद आपने यू पे क्लिक कर दिया बी जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है तो फ्रेंड्स मैं यूएसडीटी पे आ गया हूँ यहाँ से अब हमारे पास प्राइस है दो सौ अब यहाँ पर ट्रेडर्स अवेलेबल है आप कितना ले सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेडर अवेलेबल है ये कहता है कि लिमिट पंद्रह हज़ार से आप बासठ हज़ार तक ले सकते हैं कम से कम लिमिट आपकी पंद्रह हज़ार है ज़्यादा से ज़्यादा आप बासठ हज़ार तीन सौ सत्ताईस रुपये के ले सकते हैं इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते इस ट्रेडर से और इससे कम नहीं ले सकते ठीक है दूसरा ट्रेडर है इसका तीस हज़ार है तो फ्रेंड्स आप किसी से भी कॉइन ख़रीदने से पहले उसकी रेटिंग चेक कर लें उसके स्टार चेक कर लें क्योंकि यह बहुत से लोग फ्रॉड भी करते हैं अब फ्रेंड जब आप किसी से कॉइन खरीदते हैं तो उसका क्या तरीका है चलिए आपको बताता हूँ मैं बाय पे क्लिक कर ले तो बाय पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से कोई भी इनेबल कर लेना है मैं एसएमएस को इनेबल कर लेता हूँ अपना मोबाइल नंबर यहाँ मैं लिख लूँगा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करने के बाद वो बंदा आपको इजी पैसा का नंबर देगा आप इजी पैसा पे उसको पैसे सेंड करेंगे एंड उसके बदले आपको वो यू देगा तो फ्रेंड जैसे ही आप यू खरीदते हैं वो बंदा आपको आपके यू सेंड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पर आपने पचास हज़ार रुपये के यू ले लिए अब पचास हज़ार के आपके पास जितने भी यू आ गए हैं वो आपके पास स्टोर हो गए हैं अब हमने यू ख़रीद दिए है बंदे को हमने फॉर एग्ज़ाम्पल पचास हज़ार रुपये दे दिए है उसने उसके बदले हमें यू दे दिए हमारे अकाउंट में यू आ चुका है अब हमने यू के ज़रिए ट्रेडिंग कैसे करनी है तो चलिए वो मैं आपको सिखाता हूँ आपने ट्रेड्स में दोबारा आ जाना है दोबारा ट्रेड में आने के बाद फ्रेंड्स आपने स्पॉट पे क्लिक कर लेना है ठीक है ट्रेड्स एंड स्पॉट स्पॉट पे आपने आ जाना है अब आपके पास यू अवेलेबल है जितने भी हैं आप किस कॉइन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कॉइन खरीदने के लिए आपको थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी आप ट्विटर पे जाना पड़ेगा आपको वहाँ इस कॉइन के बारे में देखना पड़ेगा कि आज कौन सा कॉइन है जो हम ख़रीद सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब गूगल फेसबुक मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं आप फेसबुक के ग्रुप से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो आप फेसबुक के ग्रुप से जाए वहाँ भी आप देख लें अब मैं आपको एक कॉइन सजेस्ट करता हूँ T R X T R X to U S D T तो फ्रेंड्स ये जो टी आर एक्स आप देख रहे हैं ये कुछ दिनों पहले 5 में चल रहा था मतलब 0.05 पे ये चल रहा था आज ये 0.07 पे चला गया है मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया है वन वीक में तो ये एक बहुत अच्छा कॉइन है अगर ये आता है 5 तक तो तब आप ख़रीद लें आप ख़रीदना कैसे है अब आपने ये मैं आपको बता दूँ तो हम हमारे पास जितने भी यू होंगे हम उसके बाद बाई टी पे क्लिक कर लेंगे कितना ख़रीदना है हमारे पास फ़र्ज़ करें दो है दो का हमें इतना मिल रहा है हमारे पास अभी बैलेंस कम है तो ये दिखाई दे रहा है वरना जब हमारे पास दो यू होंगे तो हमें 0.14032 TRX मिलेंगे अब हम यहाँ पर लिमिट भी लगा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिमिट क्या है हमारे पास लिमिट हम कर लेते हैं कि अब ये है सेवन में तो हम इसकी लिमिट को कम कर देते हैं तो फ्रेंड्स लिमिट हम इस तरह लगाएंगे कि हमने यहाँ पर लिख लिया zero point zero six zero zero zero जब टी आर एक्स इस कीमत पे आ जाए तो तब हमारे two U S D T का टी आर एक्स बाय हो जाए ऑटोमेटिकली तो फिर हम ये लिमिट सेट करके यहाँ पर दो U S D T for example हम फाइव लिख लेते हैं एंड उसके बाद हम बाय टी आर एक्स पे क्लिक कर लेंगे तो फ्रेंड्स जैसे ही हम बाय टी आर पे क्लिक करेंगे तो ये अभी नहीं होगा जब टी की कीमत गिर जाएगी सिक्स पे आ जाएगी तो तब ये हमारे पास बाय हो जाएगा अब हम इसको सेल कैसे करते हैं हमने ख़रीद तो लिया अब कॉइन को सेल कैसे करेंगे मुनाफा कैसे करेंगे उसका मैं आपको बता हूँ तो सेम इसी स्पॉट पे आते रहते हुए सेल पे क्लिक कर लेना है ठीक है सेल पे क्लिक करने के बाद हमने सिक्स में ख़रीदा था मैं लिमिट लगाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी यहाँ है तो मैं इसको 500 कर लेता हूँ zero point zero seven five double zero पे जब ये चला जाए तो फिर ये बिक जाए अच्छा कितने बिक जाए ये भी बताता हूँ हमारे पास टोटल टी आर एक्स जितने भी होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव यू के हमारे पास टी आर एक्स है तो हम कहते हैं कि जब इसकी कीमत 0.07500 पे चली जाए तो तब ये सेल हो जाए तो हम सेल पे क्लिक कर लेंगे दोबारा हमें वही मैसेज मिल रहा है क्योंकि हमारे पास बैलेंस अवेलेबल नहीं है जैसे हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएगी फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि बाइनांस के ज़रिए ट्रेडिंग करना चंद पॉइंट्स है जिसके लोग बड़े बड़े कोर्सेज बनाते हैं मैंने आपको फाइव मिनट में सिखा दिया एंड आप तरीके को फॉलो करते हुए बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स अब मैं आपको बाइनांस का अकाउंट वेरीफाई करना सिखाता हूँ तो चले जाना है अपने अकाउंट में प्रोफाइल में अपने चले जाना है एंड यहाँ से अनवेरीफाइड पे आपने क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स मैं आपको वेरिफिकेशन के दौरान ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने बिल्कुल भी अपने बैंक को ऐड नहीं करना अगर आपने अपने बैंक को ऐड कर दिया तो आपको बैंक वाले बैन कर देंगे एंड आपके बाइनांस का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा उसके बाद आप बाइनांस पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे वेरिफिकेशन में हमसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड आपसे मांग रहे हैं एंड फेशल रिकोगनाइजेशन तो ये कुछ तीन चीज़ें हैं जो आपने ऐड कर लेनी है एंड uh, यहाँ से आपने बैंक को ऐड नहीं करना जैसे कि मैंने आपको कह दिया है स्टार्ट नाव पे हम क्लिक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आपकी nationality Pakistani first name last name middle name इसके अलावा जो जो आपसे डेटा मांगे आपने दे देना है बैंक अकाउंट आपने नहीं देना इसके अलावा जो भी डिटेल मांगे आपने ऐड कर लेना है यहाँ से आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आप बाइनांस पे सही तरीके से समझ चुके होंगे इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही कमेंट में मुझसे पूछे मैं आपको आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा वीडियो को आप अभी तक लाइक कर चुके होंगे एंड सब्सक्राइब नहीं किया आप न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को साथ प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिलती रहे थैंक यू